good morning, anche se direi buonasera perché sono le 4-20 meno qui. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's eh, January 16, 2022 and it's, eh, it's Sunday here in Naples. 58 eh, Fahrenheit around 14 Celsius and eh, this means that um, non è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda in questi giorni in questo periodo eh, infatti comunque ci sono 4-5 gradi in più bene così Uh, però come da routine invito sempre a vedere il mio video sul freddo per capire perché non lo soffro come gli altri comunque il fatto che, per il fatto che utilizzo due pratiche da qualche anno che, mi consente, che mi consente in qualche modo di combatterlo, certo non di vincerlo, come dico sempre perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Eh, per quanto riguarda i video sui pensieri, eh, come inizio anno lo separo da questo, credo lo caricherò più tardi, si tratta della seconda parte dei pensieri di questi giorni, se qualcuno ha seguito i miei report, di, insomma, commenti anche ai report del, del maestro David Lynch, sa più o meno di, di, di questi due video, quindi la seconda parte, quest'altro video sui pensieri, credo lo caricherò più tardi. Non so se prima o dopo del report, comunque credo che lo caricherò, vediamo un po'. Al massimo domani poi. Sì, e qui volevo solo ringraziarla per questo giorno 2, The Weekend Projects, il Fun Work Train, All Aboard Fun Work Train. Bellissima espressione, altra espressione cult, bellissima eh, quindi la ringrazio per questo giorno 2 Weekend Projects e ricambio anche la fortuna per i suoi progetti. Così come a tutti i progetti, tutti quanti gli altri se ce li hanno, ve lo carico. Anyway, as you just see from the window, E anche da quest'altra bellissima inquadratura. Ehi, credo per l'ottava volta nel mese. We have, we have those beautiful, blue skies, really blue, buonissimi cieli azzurri, and golden, golden, really golden, sunshine, and I think all along the way. Along the way, ovviamente, fino a sopraggiungere la serata, c'è tra un'ora, credo anche meno. Uh, bene, nulla da dire in questi casi, perfetto così, speriamo si continui con questo trend domani con il terzo giorno consecutivo said this. So, from the mythical window, with the color of the curtain, sublime oggi, nulla da dire. And it's uh, green. roller shooter behind me on the top Ora in the shot intanto bellissimo il cielo veramente dietro di me o sopra di me and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Evo, a great day, him, all the people, follow the channel and the reports, sì un saluto veramente a tutti, mi raccomando il video dei pensieri eventualmente separato sempre da questo, so again, have a great day, him, all these people and everyone too.